Monster on the loose! No, no, no, no, no, no, no! Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait! You mother! Alright, you are the fuck, you are the fuck. What's up, fuckers? Press start. Nice. Ngejar, anjingnya, ngejar anjingnya, aku. Dun dun dun, yeah. what? we were we were distracting him. They, they you. I'm down, I'm down, I'm down where, where, where, brother, where? Hey, you, you still on the map! Yeah. The long map, ah. yeah. yeah. Um, uh, ah, look. This, this is the PCT play, man. One enemy God. remaining. Look at this PCT play. Let's, let's, let's. Yeah! nah, just go now oh, oh fuck! Oh, what the fuck is that? Vandalus. What the fuck? It's a dick. oh! Oh! for fucking good. Oh my god. That oh was <laughs> actually really good. Holy shit. One enemy remaining. What the dog doing? Buset, kita ada locker ya. Anjir, pada pengen nyobain Gecko anjing anjing. Rani kalau ini kalem banget giliran main Valo anjing anjing. Pokoknya gua mau nyobain Gecko abis ini. Kalau gua duluan ambil, gua angkat lu. <laughs> anjing iya I mean PC. It's smoking. Hah? Mana kono gunting batu kertas lo? Ayo. Uh, Gimana anjing? Yang kalah dapat <laughs> yang kalah yang kalah dapat smoker yang menang dapat inisiatif. Ayo. Gimana caranya bangsa? Ah, oke. Okay. Ayo guys, fokus fokus. Di waterfall satu. Ah, uh, they're coming for you, Cap. Oh, holy shit. Hari ini semuanya kayaknya emosian banget ya. Kalau gue emang dari kemarin emosi ya master persini. Enggak, lu emang nyatanya dari sononya. Factory resetnya, bro. <laughs> Medannya udah gitu. Udah iya. default. Oh iya. udah default aja. Udah default setting saya. Gak kena, gak kena. Oh. Hah? Hah? Dicium dong. Taking corners. Ada di ini. Tung. Hmm. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. One enemy remaining. Oh. Bro, kepis, kepis. Wah, maju lo. Lo. Ah, sorry bro, gua mau yang itu. Iya, One minute. Spike down A. Uh, bisa di sini. Alright, here. Ya, di ah, sini. Oh, mau ngapain lo? Miss. He fucking oh, missed it. Get the spike. This guy. This guy. This guy. How did he miss that? What the fuck? He, he fucked up. Gue yakin tuh kalau bukan gue tuh kayak udah kata katain tuh kayak anjing omentol. Oh, Oke, okay, okay teman tuh fuck. Nice. I whiff. Oh! Excuse Bro, what the hell? What in the matrix? I am so confused itu hoki setahun anjir Kevin make Cap lu mau tau gak? Aduh. Harusnya lu pakai buat jetnya dong. Hah? Ya, di ya, Aduh. Hmm. Lo <laughs> planting. Ada yang dari ini uh, ceiling. Ceiling ya, bukan ceiling. Planting? eh, planted On the jongkok dia tuh penderitaan gua seumur hidup anjing orang jongkok Why is camp above me? Aduh, duh. Know your place. No. Hold up. Wait a minute. Hah? Bro? Anjing. Bro. Are you okay, bro? Are you okay? Sudah. Player. Astagfirullah. Oh, nah, nah, nah. nah. What? What? Sage jadi malin kundang, Cok. Eh, itu apa? Sofa satu-satu. Ten kan di situ, ten Di situ, di situ, di situ, di situ, ten Di situ, ten Di situ. Di situ, di situ. Di situ, di situ semua ya, ya. Di situ. Di situ, bukan di situ. Nah, iya. Di situ, di situ. Loncat, loncat, loncat, loncat. Loncat. I hate you so much. Gue udah bilang loncat. loncat buat apa? Instant call of You gotta Instant You gotta cancel, slide cancel. Yeah, and then now you you gotta win the battle royale. Different game, ending different game. Jump, jump, jump, jump, jump. Slide tackle, slide tackle. See, gila. My advice is crazy. And worry, return you and your long black gun will win. Muncul gak lu? See, a long black gun with a bit of an infection. Oh. Yeah, because it's red. And the infection. What the? <laughs> this is GS play running gas gas banget anjing. What did I fall for that anjing?